Rabani kuani ñaxiton sha Jesus nuna nisunikanti Tanya ra ñaku tanya vaa. ñava'a naxinu nu tu'un ñatiara Isaías tani nikan tu'un yoxi xina'a bakuviña taka chira suwa. tata yanina xin kantixa tu'un ña kanti ra yanituna xin sha anya. xinina ña ka'nu nintie bakun kachira ra nikan Isaías kachira su'ava dasinuna ni mana, nimana ñavana kunina kunina ranina kuina ni mana nimana Tanina nandískona nuyu nyasanda ayuna, kachira rasuvae kachira isaías ya jesús Yachi, sachi Shashininu vara vara kumi jesús ra va'a judío Kakandixábana yanikan Jesús ndisundixina ndatóna xinyuvi sa chindiyu'víbana ñatáva ya ndia fariseona ve'e ñu'ũka sa chikunikavana anina, yuvi yoxa'ana nuñaka'anva'anyoxi xa'ana ana, rasan ndyeekavi ndika'an Jesús xinakachi ra sa yuvína yubina yu'u yu, rasubita takua yu'u kuvira kandixana chitatayu ra ti'viyu vaxiva yu'u kuvira kandixana Tayuvina xini yu'u. Rati'vi yuba xibayukuvira xinina. Yu'u. Raku ñu'u. Rañaxayu. Ñayuvi yo'o. Rañava'a nakuntena kandisha yu'u nuñaba kuviña. Ratuntiana xiniso'o tu'unyu. Raxina kandixanaña. Rasuvi yu'u kuvira. Sayukun kuachixina. Sachindixayu. Ñasayukun yukuachixina yuvi yo'o. Chinaxayu. yu kubina Ra yubina kundáj siyu'u, ra xina kandíchana yu'u. Ra iyóobaña sa yujkun kuachi xina, sa chitu'un ña ndika'anba yuke, sa yujkun kuachi xina kiña baxi. Sa chiyu'u ra kuni kunimi yuke ka'anyu, chitatayu ra tivi yu'uva kuvira xanya chiñunuyu yaña ke xiniñu'u ka'anyu, ra yaña ke xiniñu'u sa ña'anyu ndo'o. Ra xakundaba iniyu, chindiayu ña xa'ndya yu Nyatashi ku yupi yandika niku'unbakubiña ñakãke ñaxa'nitya tatayu nuyu yuke ka'an tuyu xindo'oba, kachi Jesus shina.